Cadê esse rapaz? Bom dia, garoto! Bom dia! Hum. Ah, já sei. Vou ligar para ela. Estamos... Esponde! finalmente cheguei por casa. Ah, olha é para isto. Isto não está ligado neste momento. Olá. Onde você está? Bom, isso não tem nada de preocupar-se. Como que isso não tem nada a se preocupar? Estou falando sério. Onde você está? Deixa estar. Relaxa, estou em Porto Rico. Como que você está em Porto Rico? O que você tá fazendo lá? Olha, eu tenho coisas que fazer. Quais coisas? Você não tem nada que fazer lá. Você tem que retornar agora mesmo. Retornar? Eu não vou retornar para o Brasil. Eu vou ficar-me aqui em Porto Rico, onde estou um homem mais livre. Especialmente de você. Livre? Livre de quê? Você me está ouvindo? Livre de quê? Droga! Sem péssimo me desligou.